Hola chicos de YouTube, aquí de nuevo Ryan en un gameplay de esa vez es la cuestión de Flappy Bird y como ven, si no lo saben Flappy Bird es un juego de Android, iPhone y que creo que iPod, iPad y todas esas cosas e incluso creo que está Windows Phone, creo que es Windows 8 si, tiene Windows 8 y la publicidad como ven aquí arriba no para. Entonces, vamos a empezar a ver <laughs> cómo va. Dice que es un juego imposible, y como sabes, dice Get Ready, Tap, arriba, pausa acá, ok. Vamos a ver, vamos a ver Pero uno, Como ves aquí. Ok, no me lleno ninguna medalla. Tengo aquí que el mejor es dos O sea, no he pasado de, ni siquiera el segundo. Venga, pájaro, venga, vuela, vuela, vuela, vuela. <laughs> no sé, vamos. hop, hop, hop, hop, hop, hop, hop. Voilà, voilà, on a, on a braqué, da, da. Ah, gotcha, da, fuck it, my fucking... A ver. Tap, tap, tap, hop, hop, hop. Papo. Papo. Três. Ah, tira atrás! Medalha! Manda aqui, medalha! Papo. Papo. Papo. Papo. Papo. Fuck! Quiero llorar. Otra, otra, otra, otra, otra, otra, otra, otra. ¡Fuck! ¡Wow! ¡Fuck! No me doy por vencido. Típico papero. Típico papero que se nos espera penetras. ¡Ay, Dios mío! Muere, estúpido paja, buena. Me cago en el creador de ese juego, vamos. Fuck. Where you going? What? I will, Rich! Uno. Uno. Uno. Uno. Ah. Oh! Ah. Llego, llego, llego, llego, llego, llego, llego. Cuatro, tres. Tres. Tres. Tres. Tres. ¡Ay, ay, ay, ay, ay, ay! A ver. Tap, tap, tap, tap, tap. Tap, tap, tap, tap, tap, tap, tap. A ver. Tú, no, ah, ah. Lo llevo, lo llevo, lo llevo, lo llevo, lo llevo, lo llevo, en el alma. Típico pajarito, típico pajarito, tap tap vuela, Gay, vuela gay, gay. Vuela, vuela. Tap, tap tabú, tabú, tabú, tabú. Oh, fuck. Fuck. Really nice. Fuck. Ah, fuck. Ay. Mi dato es 5. Si llego 5, paro. 5. Vuela palito, vuela palito, vuela palito, vuela palito, vuela. Vuela, vuela, Buena. vuela, 5, 5 tubos. 5 5 5 cinco, tubos de Mario. Me calmo, me calmo, me calmo, me calmo, me calmo. Me calmo, me calmo. ¿Cómo diablos vas y te matas? Explícame, eso es como la cara de los guasón y te quedas what the fuck. Voilà, ¿Cómo se me ¡Ay, pandi, Willy pandi! Bueno. Bueno. Ah, ah, ah. Oh. ¡Mátame! Ay. Típico retardado. ¡Vamos! Uh. ¡Hola! Sin una fucking palabra. A ver. Voy a estar aquí toda la tarde si es necesario, pero voy a hacerlo. Uno, dos, tres. ¿Pero cómo es que tres, tres, tres, tres, tres? ¡Cómo, cómo, cómo! ay qué calor! Lo llevo, lo llevo. Lo llevo. Lo llevo. Lo llevo. ¡Lo llevo! ¡Cinco! ¡Cinco! ¡Cinco! ¡Cinco! ¡Wow! Sí, sí, sí, pon email. Sí, email. Email. ¡Wow! ¡Quien quieras! <laughs> ¡Cinco! <laughs> ¡Cinco! ¡Ay! No, no, no, elimino el borrador. <laughs> ¡Cinco! ¡Ay, cinco! Voy a llamar a Tommy. ¡Tommy! Lo hice, lo hice, lo hice, lo hice, lo hice. todo. Vamos a la próxima. Chao, chao. Fuera, rico! Fuera.